ku ssaawa zaabadde nga kumi na bbiri ez'akawungeezi kabadde keetalo kupakuka kutawankana kuyiiya obona bufoofofo obona miwabo wali mu kitundu ampuliriza ekye kabul jukira amawanga okuli australia eggwanga erya bungereza eggwanga erya amerika gagedde kuyisa kulabula ne gagamba bannansi baago nti bannange bannange abasajja aba islamic state tugudde mu mawulire tufunye intelligence information ngeraga ti bateekateeka okuba ekifo kino wano we tuli byabadde nga byakubalaata embeera egenda maaso mu afghanistan bannansi bagezaako kutetenkanya kuyiiya laba abaagala okudduka ekibabu balabe bafuluma batya eggwanga okulabula okwakoleddwa nga bwe nababuuliddwa onaku lweggulo nga tukola puroguramu bangi ku bannansi ba afghanistan bakututenga okwokubalaata ne bannansi ba amerika n'amawanga amalala abaagala okufuluma eggwanga bawone ekibabu babitutenga byakubalaata sinakindi nga n'abandi bagamba oba bino binaagwawo kale nze kabinsange nga mmaze okulija ennyonyi ŋŋenze nabagaye musooke mwesege emiryango egiyingira ekisawe gino musooke mujeesonyiwe buli asobola okubaako weekukuma genda osooke weekukume ampulirizanga ebigambo byonna ababyogera biyita ku matu wuliriza embeera ebaddewo okuva ku lunaku olwokusatu olwa sabbiiti eno ku kisaawa ekyo engeri deadline gyeyongedde okusembera eyasatulumu agusito etaddewo embeera nti amawanga agagenda maaso n'okukima abantu okubajja mu afghanistan nago gongeddemu speed we bwakeredde olunaku lw'eggulo tubadde tubala abantu abali mu mitwalo munaana mu kanaana we twogerera kati tuli mu bantu emitwalo nga kumi mu enkumi nnya abaakasobola okufulumizibwa eggwanga eryampuliriza erya afghanistan kati bino byagenze okubaawo jukira buli dakiika asatu mu mwenda wabaawo ennyonyi esituka ng'etwala abantu okusinziira ku speed gye bakozesa buli dakiika asatu mu mwenda wabaawo ennyonyi esituka ng'efuluma ekisaawa ekikabulu airport ng'eyolekera amawanga ag'enjawulo gye baateeseteese abantu banampuliriza abanoonya obubudamu gye batwalibwa abafuluma eggwanga eri afghanistan kakati embeera eyo oba sipiidi ekozesebwa ku nyonyi oba oliawo yaviiriddeko abantu bangi kuba abadde bateekeddwa okuba nga bafuluma okuwagamira ne bagamba nti mm ebyo tubiwulidde naye kinanjo kyankimize kanaggweramu eyo katulwane tukozesa omukisa tulabe nga oba oliawo tulinya ennyonyi ne tufuluma nga bino tebinnabaawo ampuliriza babadde bakyalimu ebyo bakyatetenkanya kuno ne kuli tugende twekweke tubeere wano ngeri yandiwulira ndiwulira vamu kasooli ndiwulira batema nenvamu abasobodde okuwulira abamanyi nti e okulabula kukoleddwa basoose ne beesega abaasigalidde ku ssaawa 12 abasajja babiri ampuliriza balumira mwoyo nga bawerekerwako bamukwata mundu balumbye ekibibinja byabantu adde bampuliriza bebunguludde ekisaawe ekya kabulu airport kusaazadde nga 12 ezakawungeezi awabadde abantu nga bali desperate balwana kuyingira basobole okufuna ennyonyi bafulubeyawo n'ekibabo byagenza okuggwa nga bataddewo ampuliriza embeera eyabadde ey'entiisa na buli kati abeerabiddeko n'agaabwe byonna bino nga bibaawo emitima teginnabaddangulwo balumira mwoyo babiri nga beesibye zibomu basaze kampuliriza ekisaawe ekyakabolo airport ne beetuliisizaako zibomu okukakana ng'abantu 85 mpuliriza webukeredde leero ngaomuwendo gwabwe guweze abagambibwa okuba nti bafudde olwobulumbaganya obwo obwakoleddwa kinaana mu bataano twagenza okutuuka ku ssaawa zaabadde nga kumi mukiri ekikesezza olwaleero mpuliriza nsembyeyo okukola ah, okunoonyereza okufuna apudate ku mbeera nga bwefaanana ngaabaabadde baakafa babadde nkaaga bwetwogerera ku ssaawa zino nga baakafa ampuliriza baweze 85 bafudde kuliko abantu babulijjo bali 72 ate n'abasirikale b'eggwanga erya america mpuliriza bali 13 gwe mulundi ogusookedde ddala okuva mu februari wa 12 okuva februari owa 2020 ampuliriza amerika ebadde tefiirwangako musirikale kwabo ababadde mu afghanistan wakati mu kulwanagana okubaddeyo okuva februari 2020 ebadde tefiisanga musirikale okutuusa jjo balumira mwoyo ampuliriza kuba baguddeko ekiyifuyifu kye bagamba owamalibu kyagwa ku nsujju okugira kuti 13 ezaabwe wetwogerera zaavunikiddwa dda kibi nnyo mapuliriza bomu emu yakubiddwawo kumpi ne abeget wali ku kisaawa mpuliriza ekya kabulu airport ate bomu endala yabalukidde wali ku woteri emanyiddwa nga baron eno wabadde yampuliriza abantu bangi omuli abafagan abangereza abamerika gyabadde babagambye basooke bawummuliremuko ba katono nga tebannayolekera kutuuka ku kisaawe olw'omuwendo gw'abantu ogwabadde omungi nabage bakwatiriremu gusooke gukendeere olwonno nabampuliriza ate balyoke babongereyo embeera bwetyo bwefaanana akabinja ka islamic state kekakoze obulumbaganyi komawo kiri emasaka bannaa nolumba omukadde emyaka kyenda ali mu kayumba ke n'omutema atema ejjambiya n'afa nemutatwala wadde akantu wakamu oba banoonyaki kirungi emasaka eyewaliyo baraks namba kasijagirwa manye ensonga ndoza bajja gikwasaganya mwamirwa ama thanks for the show m abdul akim akram from kagoma waliwo omusajja munnamawulire eggwanga lya amerika lyamujja mu pakistan webali bateekateeka okukola ennumba zaabwe munda mu ggwanga ampuliriza eri afghanistan mwaka gwa 2 nabadde nsoma ku mboozi ye ng'anyumya engeri gye yasuulawo omulimu gwe ogw'okutunda kapeti yali wali ku mulirwano mu ggwanga yali ya pakistan gye baamusanga munansi wa afghanistan eggwanga lye yali yaliddukamu ng'atidde olwolutalo olw'omunda olwaliyo mu myaka egy'ekyenda ampuliriza omusajja ono amanyiddwa nga bilal saway yamaliriza nga abamerika bamuyingiza n'emulimu ogukukola ebyamawulire mu mbeera ze ku levu eyo kwe yali yaliwo yalaba buli kimu okuva mu mwaka ogwa 2 1 yalaba engeri abatalibaani gye bawambibwamu amerika engeri gye bakubamu mu bbanga lya myezi mitono nnyo ne babafuggaza ne bagoba mu ntebe omusajja ono agamba nti bino byonna ebigenda maaso oba oliawo tebyalibaddewo singa amerika wuliriza singa amerika yakozesa omukisa netuza abasajja abataliban ku meeza mangu nnyo ne bayingiza mu ndagaano kiwa mirembe ne babagabira ku bifo ebimu ebyobukulembeze mu gavumenti empya gye baateekawo mu afghanistan oba olyawo embeera eriwo oba gye tulabako mu afghanistan uh, mu afghanistan kati sabiiti bbiri eziise embeera eyo yinza okugamba nti teyandibaddewo bilal sawari ampuliriza agamba nti mu biri mugumu yali akola gwa kutunda kapeti wali ku pal continental hotel mu peshawal mu ggwanga lya pakistan ku muliraano eggwanga eri afghanistan yali ali ku mulimu gwe bisinesi kwolwo yali emutambulidde kannabwala ng'etambudde kinnawadda agamba buli kadde tayinza kwerabira ng'ali awo ku hotel atunula ku lutimbe lwa television bwagenda mumaaso n'okukola bizinensi ye n'alaba ebifaananyi ng'ennyonyi eyali ejjuddeko abasaabaze eyingira mu kizimbe ekimanyiddwa nga world trade center eri mu new york n'ennyonyi ey'okubiri n'egoberera ey'okusatu n'erumba ekitebe kya pentagon agamba okuva ebiro byebaliwo obulamu bwabwe mu afghanistan tebuddanga mu kubeera kyekimu ensi yonna yava ku mawulire amalala gonna attention ne bagiteeka ku afghanistan eyali ekulemberwa abasajja abataliban abaali banokuddwayo nga boogerwako nti be baali bakuuma omusajja eyali mabegawo obulumbaganyi buno eyali akulira akabinja aka al qaida ekyazuulibwa nti kekaakola olulumba olwo omusajja eyajojobya ennyo ensi amanyiddwa nga osama bin laden mm -hmm. ampuliriza agamba aba ali awo ku hotel ennaku ezaddirira alaba ebikumi n'ebikumi by'abannamawulire okuva mu mawanga ag'enjawulo nga bali ku wooteeri eyo bagisazeeko nga banoonya waakiri bafuneyo omuntu ne waaba omu yekka asobola okwogera ennimi bbiri ng'oluwala bwe alutegeera bulungi ate ng'amanyi n'olungereza ng'asobola okubavuunulira So abamawulire banampuliriza baali bateekateeka kuyingira ggwanga eri afghanistan kubanga ekyali kigenda mu maaso kyonna attention yonna yali ku ggwanga eryampuliriza era ampuliriza omusajja ono biraali agamba nti omukisa guno yagulabanga ogutalabwangako era agamba yagutwalirawo okuva ku olwo n'afuuka omuvuunuzi ow'abasajja abava mu mawanga ag'enjawulo abaawugera olungereza abaali batamanyi luwalabbo wadde okuluwulira wuliriza agamba yali tabeerangako mu afghanistan okuvira ddala myaka egy'obuto bwe famire ye yali yadduka effujje lyayirikolebwa mu kiseera eky'olutalo olw'omunda olwaliwo mu gyekyenda abasajja abarussia bwe bali basindiikirizibwa okuva mu ggwanga eryeri afghanistan jjukira omutalibaani asindiikiriza omurussia ng'omumerika yennyini yamutendese yamuwa ssente yamuwa ebyokulwanyisa ng'ayita mu kitongole kye ekya cia n'ekitongole ampuliriza ekya sis ekyeggwanga erya pakistan nakyo kikola gwabuka esi mu ggwanga eryo agamba bayingira ekibuga kabul ku mulundi gw'ogwasookera ddala mu myaka emingi ng'eggwanga gyateekeddwa okuba nga azaalibwa gyeyandiwangaalidde gye yali yadduka olw'embeera eyali embi agamba yeekanga nnyo yatuuka mu nsi etaaguddwataaguddwa ensi ejjudde ebizimbe ebyali bibunduguluddwa ku ttaka n'amanya nti we yali atuuse tekyali kifo kirungi n'akamu nga takikkiriza nti lino lyeggwanga lye gye yali asibuka musajja mukulu ono biraalye <laughs> yasanga abantu nga baava ebitagambika nga n'okutya kwali kungi kwali kulubalabika kubajjudde mu maaso mu kiseera ekyo biraali ono yali akolera tivi emanyiddwa nga abudabi tivi baamufunira ekisenge kuwoteeri emanyiddwa nga intercontinental ne bamukwasa bannamawulire bataano eyali agenda okukwasaganya mpuliriza agamba yazukukanga buli kumakya nga yeebulunguluddwa okutya mu kiseera ekyo kabulu ampuliriza nga amerika gyesinze okusongamu olunwe era nga bomu zonna ezisuulibwa ezisinga obungi zasuulibwanga ku kibuga ekyo kabulu ampuliriza agamba nti abasajja ba arkeda n'abatalibani bayingira nga bafuluma woteeri yaabwe babalaba nga batambula ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga ekyo bomu bwe zibaluka ekiro okutya kwali kungi nga balowooza n'okulowooza nti woteeri bwe bali basula oba oli awo nnaku olumu yali nayo ejja kusuulibwako bomu naye munnaye ngaennaku endala zonna bwe zikya lwakya lumu nga we lwakedde nga abatalibaani bawambye obuyinza mu December wa bbiri gumu era nabo bwe bwakya abataliban ngaomumerika abawangudde abasindiikirizza okuva mu buyinza mu ggwanga erya afghanistan ampuliriza kaali kaseera kansanyu nnyo mu kiseera ekyo eri bannansi b'eggwanga erya afghanistan nga bazzeemu okulaba ku buweerero abasajja abaali bakuzizza ebirevu nga biringa byambuzi nnume nga bamaze emyezi n'emyezi tebisalwa balabwako nga basimbye zirayini kozesa arundi bakinyonzi babakoleko agamba atya nicos tababa <laughs> ah, nicos tababa eh, oyo yanjoyo otera ondabakomanya nti amusalo ah, nakaviri kafulu kakati abasajja mu ggwanga erya afghanistan bakola enkalala ziraini basimba bagala babayoyoteko wakiri ebirevu bikuze tebalina wadde akaseera bagambira nti kanyimirire wakiri neyiseeko akamweno aa ah, nga tewali bannansi ne bamanya nti kati kirabika embeera etuuse weddera mu nteeko kanzije Renew. thanks for your good presentation nambidde from rakai america is proving to be another problem see what they have done to libya iraq afghanistan and other countries the deaths and suffering they have caused are more than those caused by the tourists america nayo ntujju bayige okuteesa olumu amaanyi tegalya kakati wuliriza wuliriza mpuliriza ensonga eyo gyayogeddeko ono omusajja biraali gwenkuwa atuwa bye yalaba agamba nti amerika wemala okusindikiriza abatalibaani yalaba obulamu bw'abannansi nga butandise okukyuka ng'abantu batandise okulaba ku afghanistaani empya bamaze emyezi n'emyezi balaba bikompola zibomu zibalukano zikuba wali zikuba wali abalwanyi wuliriza abalwanyi abatalibaani balabwako nga badduka banoonya okutaasa obulamu ne bayingira ebitundu ebyebyalo ebyensozi abakulembeze baabwe ne bakwatamu ebyanguwa ne basala ensalo ne bayingira ku mulirwano mu ggwanga erya pakistan biraali agamba nti akaseera kano we kabeererawo amerika yali mu kukozesa omukisa guno gwali mukisa gwamaanyi nnyo america era yagumisinga it was a missed opportunity nagamba it was a time when the us should have sat down with the taliban to discuss a peace deal nti wano abatalibani nga babutaabutana banoonya ekiddako tebakitegeera amakubo gafunze eggwanga eribadde ddene libafundiridde buli omu anoonya waasobola okwegeka olubatakyalabawo tebalina bagenda kukolagana nabo bali desperate nti gwali mukisa gwamaanyi nnyo eri eggwanga erya amerika bwe lyandikozesezza okutula n'abasajja bano ku mmeeza ne bayingira mu njogerezeganya ez'emirembe agamba yalabanga abatalibaani beetegefu nnyo era baali baagala nnyo waakiri okubagamba bateeke wansi ebyokulwanyisa batule ku mmeeza bagende maaso n'obulamu naye nga tebasindiikiriziddwa kuva mu nsi mwe baali beeyagalira naye biraali agamba nti omumerika yali takyagala si kyekyali ekigendererwa kye wuliriza agamba ku bbanga lye lyayingidde amawulire okuva lwe bamujjeri mu kutunda kapeti n'atandika okukolagana nabo naye n'agayiga mpola mpola on job nti ye ne banne we bali bakola ogw'okuripootinga ku nsonga za afghanistan baamaliriza ne bakola conclusion era ne bakizuula nti ekigendererwa kya amerika ne bannansi ba afghanistan abalala baakizuula nti ekigendererwa ky'omumerika tekyali kyakulaba nga oba oli afghanistan ebeeraawo ng'etebenkedde emirembe oba kusindikiriza mutalibaani biggwe kyokka aa baali bakyagenda mu maaso n'okuwoolera eggwanga olwa attacks ezaaliwo nga 11 seputemba mu mwaka ogwo gwa 2 mugumu agamba okuva ku olwo omukisa ogwo okuva lwe gwagenda emyaka egidiridde gyonna okutuusa egiweza emyaka 20 gibadde gyamankatabu gibadde gyavaawo mpitewo gibadde gyakukosebwa gibadde gya biwundu biwoobe nakwazirana okutuusa mpulirizaane ku ssaawa ya leero wenkolera emboozi eno agamba basaalumanya mu afghanistaani mubyalo ebyenjawulo baasuulibwako bomu abandi baasibwa agamba jjukira olunaku lumu abamerika balina omusajja gwe bakwata eye talina musango nga bamutebereza okuba nti ayinza okuba akolagana ne bali abatalibaani ne bamusiba mawulire ge gamutaasanga wenaabeera wano netuwulira ensonga netujogerako netugaa naye gundi ogwe mukutte bannange mumulanze bwemage amerika kwekuswala nega nti kituufu gwe twakutte yabadde mukyamu naye ngaono ekyamutaasa nti kitaawe yali musajja mukulu nnyo mu kampani y'ennyonyi ennene emanyiddwa nga ariana airlines bwati we yakakinga attention ya bannamawulire ne bamukolako emboozi amerika neefuna okuswala neemuta amerika yagenda mumaaso neekola ennumba zaayo bannasi afghanistan bangi ne bafa mu ngeri yali teyeetagisa mpuliriza era buli gye baakomanga okukola ennumba zino n'okwongera okuteekawo embeera ey'okusindiikiriza abaafghanistan omukisa ogwandibadde ogwokugamba nti mujje tuteese tulabe kyekiddako gye gwakoma okubanga gusaanawo ampuliriza oluvannyuma wayitawo akaseera katono nnyo bannansi ne batandika okulaba nga afghanistan etandise okukyuka ne batandika okulabawo e- e- e- ebiseera ebiwa essuubi eby'omu maaso nga kati omuntu asobola okujja emmotoka n'avuga n'ava gy'avudde n'atuuka gy'atuuse nga tewali amukozeeko bulumbaganyi n'avuga enkumi n'enkumi za kiromita ekyali kirudde okulabwako kukkiriza ebyo byonna biba bigenda mu maaso omwaka gwali gwa 23 jjukira omutalibaani bamugobye mu 2 mugumu omwaka gwali gwa 23 byonna akalembereza akaali kabaddewo bwakya bukiru mu 23 ebintu ne biddamu ne bikyuka bali abaali baddukidde mu nsozi ne mawanga agaliranyewo abataliban baali bamaze okukozesa ekiseera ekyo wakati wa 213 ne baddamu ne beekunga ne beekuŋŋaanya ne balumba buto ampuliriza basajja bano nakulumu baleeta ekimotoka kirikululana nga bakisibyeko zibbomu nebakibalulira wakati mukibuga ekikulu kabul abantu bonna abaali baliranyewo n'abaali ewalako wakiri endabirwamu zaava mu madirisa gaabwe olw'obuzito bwa bomu eyali ebaluddwa abasajja bano abafghanistan ng'akabonero akaali kalaga nti tukomyewo kakati zikazi emunduka eseke wakati mu kibuga ekikulu ampuliriza abantu baafa emirambo gyali tegibalika omusayi gwali mungi nga gukulukuta gulinga mazzi mu kifo bomu ezaali zibalukidde ampuliriza agamba biraali yanyumya embeera yatuuka neyonooneka era bakizuula oluvannyuma nti ababalula bomu baali batagetinga maje ga gavumenti yali mu buyinza mu afghanistan nga batagetinga amagye g'amawanga amalala agaali gayambako mu kulwanyisa abatalibaani kyokka ne bitwaliramu n'abantu basaalumanya mpuliriza abantu ba bulijjo abatalibaani tebaakoma okwo bwe bamala okukola eyo debyu bakomyewo n'amaanyi batandika okukola ennumba simanyi bano bankoze embaga bali ku mukolo tuli ku nnyimbe mu bitundu ebyebyalo ne batandika okubacyonya ne bakolak obulumbaganya nga batirimbula butirimbuzi bantu embeera neddamu okubijja tuli mwaka 23 abantu gati kyasobola kufuluma nyumba mpuliriza mu bibuga nga kandahay kibuga ndooza kyakubiri mu bunene munda mu ggwanga eryo byajjula emirambo ebyalo nga bwowulira kati nti abatamanya ngamba balumbye ne bakwata omukadde ne bamutirimbula mu afghanistan byali baana baliwo mu bitundu ebyebyalo nga buli lunaku abatalibaani nga bakomyewo nga babaako abantu be batta olwo baali bekyayi nga bamaze okusalawo ekijja kijje balwaniranga ebitundu n'amajye ga gavumenti ya afghanistan chani kya mutalibani chani kya amagye ga afghanistan leero omutalibani n'awamba wano enkyamagye ga afghanistan ngeddizaawo ekyo mutalibani n'adda ne foosi mpya ono n'agira mwabiwuliranga mu mawulire suicide cabombings zakyaka entindo ne zimenyebwa amaka ne gasuulibwa ku ttaka ebizimbe ebingi ne bikubwako zibomu ampuliriza emu ku nsobi amerika gye yakolanga nti abaagiwanga amawulire ag'obukesi abamu baakikozesanga nga kakodyo okulwana entalo ezaabwe ez'obuntu ng'omutaka ku kyalo gwe baalonda ayambe abamerika okubabuulira omutalibaani aliwa amerika ereete ennyonyi zaayo ekubeewo bomu ng'oli asobola okuddira omuntu gw'alinako empalana ku kyalo nagamba omumerica nti oyo mulwanyi w'abataliban era akadde konna bapulaninga bagenda kulumba abcd amerika nejja neddira famire y'omuntu negisuulako bomu nga mubutuufu omuntu oyo saalumanya naye nga abawadde intelligence information ekigendererwa kye kyakulwa nantalo ze za buntu olumu ntalo zaali nga za ttaka bantu bangi okusinziira ku mboozi yabiraali ono abaafa mu mbeera bwetyo ampuliriza bannansi mu afghanistan batandika okulekerawo okwesiga eggwanga erya amerika kubanga amerika tekyasobola kulondako ku kikyamu na kituufu ezimu ku nsobi ezivuvumaganyisa nga tukyavuddeko ku mbozi ya biraali katono ekimu ku nsobi e, nabuli kati ezikyavumaganyisa gavumenti yeggwanga erya amerika n'amagye gaayo agazze gakola ennumba ez'enjawulo mu mawanga gano ag'abawalabbo emu ku nsobi ate ennene erabwako kwe kubeera nti mu nteekateeka zonna mu ssente zonna omutete amerika gwetadde mu ntalo zino ng'erumba amawanga nga iraq erumbye libiya erumbye mu afghanistan erumbye siriya buli gyegenza okulumba ekizibu kyerina kiri kimu mu bulindo n'obulindo n'ebyokulwanyisa bya ssente n'ebyokulwanyisa bye bakozesa mu ntalo zino abamerika na buli kati wadde bamanyiddwa nti bagezi nnyo bakyalemeddwa okukimanya nti kyandibadde ky'amagezi nnyo abantu baabwe abakola mu mawanga ago abasirikale baabwe abasindikibwa mu mawanga ago nti bandibadde mu kiseera kino oluwalabbo balwesa bweso eyampuliriza nabadde nkola okunoonyereza nenkizuula nti waliwo ekiseera ekyatugira amerika ngaerina abakungu baayo kumpi 15 ku kitebe kyayo e irak tekako n'amagye agaali sayidi eyo naye nga abantu abo bonna balina abawalabu mukaaga abasobola okwogera olwalabu n'olungereza abaali bateekeddwa okukola omulimu ogw'okuvuunula eri bali abali mu nkumi n'enkumi imagine kati bino byonna byowulira bye bakugamba nti amerika yakola ensobi nyingi nnyo ngaekola operation zayo mu ggwanga eri afghanistan ekimu ku nsonga ampuliriza kiva ku ddibwa eryo eriyempuliziganya kyoli akimanyi bulungi byayogera tobimanyi byeboogedde tobimanyi wabanga abadde aduyi kitegeeza ajja kukuwa misinformation ogenda okulumba akolebwa ati addire banna abaddizeyo amatufu agambe mbasindise wano mugende mubalumbe mugwe mu mbiizi abo yemu ku nsonga apuliriza lwaki omutaliban yasobola okusasteininga olutalo wakati mu bunafu bwe ngaali outnumbered n'asobola okubeera kuva 23 paka we yawambye ejjo lyabalamu 221 ng'omumerica alemereddwa okuddamu okumusaanyaawo okumugoba mu ggwanga eryo eri afghanistan bwe yajja omulundi gwe yakomawo yakomawo nga azegawanye akadde katutwala kanti ndiggwa naye emboozi y'omusajja eno nungi nnyo weggwera ojja kuba olina ebingi ate by'otegedde badde tonategeera ku mbeera nga bwe badde emyaka amakumi abiri mu ggwanga lino eri afghanistan waliwo bye ngenda okubuuka kangende wano omusajja ono agamba nti gye buvuddeko omumerika bwe yasalawo wuliriza ono anyuma yetubuulidde nti mu mwaka gwa 2 1 mu desemba america wemala okuwangula omutaliban abataliban bali desperate batandika okuyisa amaloboozi gaabwe mubantu ab'enjawulo gatuuke ku bamerica nga bagamba nti beetegefu okuteeka wansi ebyokulwanyisa naye babawe omukisa babakkirize babeerewo mu ggwanga lyabwe tebalina waakuddukira amerika yakulinnya ku kyoto yakomba kwerima yagamba ketonnyeka gwake sijja kukkiriza kutuula kuteeseganya na mutalibaani proudly after 20 years onnyali 20 years america eyagaana ku mulundi guli yennyini kati anoonya omutalibaani amugaba munywanyi <laughs> we bituuse kkiriza tuteese bagende doha era bagende doha okuga okuteeseganya buli munnansi wa afghanistan oba oliawo kino kye yali ayagala nga mutuufu embeera mm myaka -mm. amakumi abiri muli mukulwanagana nga kiki balifuna ddi ku buweerero era bakisanyukira nnyo abantu mu ggwanga lya afghanistaani bonna baali balindiridde okuwulira eddoboozi erigamba nti bakkiriza enjuyi zombi ziteeke wansi ebyokulwanyisa era nga buli omu akkiriza nti okuteeseganya lye lyali kkubo lyokka eryalinza okuzza emirembe munda mu ggwanga eryampuliriza erya afghanistaani tutuukidde olwaleero nga bwona obeerawo n'ogamba nti a ah, nze bukyanga nzaalibwa ndabye omulembe gumu gwokka omuseveni waliyo bannansi munda mu ggwanga eri afghanistan ng'obulamu bwabwe bwonna tebalozangako ku lunaku n'olumu olukedde ne luziba nga luli peaceful nga lwa mirembe nga ye ekyo kyanyumya ng'asabirira busabirizi afuirira kano olunaku lukye lumu awulire nti emirembe gizzeemu okubukala alabeko ku afghanistan erimu emirembe yandifaananye etya bano bandi mu myaka ana 39 n'okukka wansi tebalabanga ku mirembe mu afghanistan uliriza enteseganya zigenda mumaaso agamba tekyatuta ekiseera kinene ebirooto byabwe nebibali basuubira okutandika okubikubaganyako empawa nga bagamba hmm, teeka tekisoboke kubanga bakizuula nti okwogerezeganya kwonna okwali kugenda mumaaso kwali kwakulaba ani avaayo n'obuwanguzi mu ntalo ezaali zigenda mumaaso so si kusalawo ku kiki ekigenda okukolebwa okusobola okulaba ngaemirembe giddamu okubukala mu ggwanga eryo era bafagaani olwawulira nga biri bityo ne bamanya kyadde basuubira abalamuzi ate waliyo basi ne bamanya nti essuubi tewali munteeseganya ezagenda maaso uliriza banga siddene nnyo omumerika yayimbula abatalibaani kakaaga ne bacommanders abaali bali mu makomera ag'enjawulo mu ggwanga erya afghanistan ekigendererwa kyali kyakuteekawo nteeseganya ez'okuteeka wansi ebyokulwanyisa nga tebagenda kuddamu kulwanagana olubeerera americans release 6000 taliban fighters and commanders from jail which was sold as a means to a credible and meaningful peace process and a permanent seas fire but that never happened ekyaddirira batadde abatalibaani kakaaga ettemu lyeyongera abantu bangi ne batandika okuddamu okutirimbulwa ampuliriza bannansi bangi ab'omugaso omunda mu ggwanga eryafghanistan bannamawulire bannamateeka abalamuzi bangi baalumbibwanga mu maka gaabwe abandi ku miryango ne batirimbulwa ne battibwa kino kyakolebwa si mu kitundu kimu kyokka naye mu bitundu byonna okwetolola eggwanga eryo erya afghanistan okwogerezeganya wakati w'abamerika n'abatalibaani nga kugenda mu maaso abakulu mu gavumenti ya afghanistan bawulira nga kibayitiddeko ne batandika okunenya amerika nti yali etandise okubalekerera wakati mu lutalo lwali lugenda maaso wuliriza waliwo obudumizi wa poliisi omu balina olukiiko lwe bayitanga wo kanso lwali lutudde musajja ono n'agamba nti naye nedda owebbanga otamwemukira teweebikka n'agamba naye basajjamu abamerika mugenderera ki okutuleka mu kaseera kano ng'omulabe ayongedde otutufuukira ekyo nga temukyatuyamba temukyakola ki ampuliriza ndowooza emboozi eno ogigoberera n'abagamba ekyamazima mutulimye empindi ku mabega mutuvuddemu bannaffe kyali kitandisa okweraga olwatu nti omumerika wadde nga mu afghanistan yalimu naye enteseganya okuva lwezatandika yali atandise okwekubira nga takyafaayo kubigenda mu maaso ku saidi y'abalwanyi ba gavumenti ya afghanistan yesuliddeyo gwa naggamba kyonna kyonna ekyali kimukozesa ekyo kyandibanga kyava mu kwogerezeganya n'obukwakkulizo obw'abateekebwako abasajja abataliban mu nteeseganya puliza ebyo byonna tebifundiikiridde musajja ono biraali n'okutuusa olwaleero abadde akyagenda maaso n'okukola omulimu gwe ogw'amawulire eyafuuka purofeshoni ye oluvannyuma lw'okumulonda eri mu kutunda kapeeti e pakistan bwe yasemberera abamawulire n'agayiga wadde teyagasoma naye baamukkiririzaamu nti ali credible buli mukati mukugo muggwo era abadde agukola ebbanga lyonna n'okutuusa ampuliriza omutalibaani we yawambye agamba nti ekiseera kyatuuka n'atandika okutambula ng'agenda akola emboozi ku bibuga ebikulu ebyamasaza ag'enjawulo mu afghanistan n'alaba n'amaaso agage ng'abatalibaani bawamba ebibuga bino ebikulu nga n'ebisinga obungi babiwamba mu mbeera nti bwe baatuukangawo ng'amagye ga afghanistan gawanika buwanisi mikono awatali wadde etteeka olutalo lwonna mu mbeera eyo ampuliriza kyokka agamba nti naye yali omu kwa baali balowooza nti oba oliawo baali tebajja kusobola kutuuka mu mbeera yakuwamba kibuga kikulu kabul ekyamaliriza oluvannyuma nga kigudde mu mikono gy'abakambwe abataliban emboozi eyo ntekomaawo aba isis balina nteekateeka ki joe biden yaweze enkolokooto yagambye agenda kulumba ayina okubaako kyakolawo tebagenda kuleka basajja batulisiza bomu ezo muyinaayina banaabafuna amerika egenda kuddamu okulwana mu afghanistan oba nga bavuddeyo tebaddayo ampuliriza